えーと、今日はですね、えー、このところ暖かくなってきて、ハイバンドがですね、結構、あの、賑やかになってくると思うんですけど、前回作った28のバーティカルの、とこういう、ビューっていうのがあったと思うんですけど、あれ1本だと28しか出られないんで、あれを使って、えっ、ー、と、18、あ、じゃごめんなさい、28、24、21、18ぐらいまで出られるような、あちょっと、 ものをね、作っていきたいと思います。まあ一回作ってはあるんですけど、一応、これでね、えっ、ー、と、ここへ、えっ、ー、と、これちょっと作り荒かったんですけど、ここへね、えっ、ー、と、M、M コネを入れて、内側新線を出してって、新線をぐるぐるぐるっとやっといて、で、28のアンテナをここへこう、つなぎながら、 えバンドを切り替えていくとそういうような形になりますのでちょっとこれを作っていきたいと思います。これがあの前回作った28の4分の1の長さなんですけどこれだとあのこれをねあの鉄のこれをこうあのハンダするんですけどアルミだと乗らないんで、まあ、一応乗る素材をですねなんとなく持ってきてるんでこれこれをねアンテナの素材として使っていこうかと思います。 でこれで、まあ、同じ長さをここから切り出してってそれもちょっとね長めにあの材質が違うんで短縮率なんかも変わっちゃうと思うんでこれでよいしょよいしょよいしょあキンクしちゃうキンクしちゃうあキンクしちゃうキンクしちゃうキンクしちゃうキンクしないように。 から同じ長さを取っていくということをしていこうと思いますで、えっと、今ここここで同じ長さなんですけどそれよりもちょっと長いところでこれでこっちをね、えっと、今回はこっちの白い方をエレメントとして使っていきたいと思います以上です、はいじゃこれね先っちょをちょっとつまんでえあっ なんで一応長めにしてあるのはこういうことがあっても大丈夫なように長めにしてるということこれでこれ出したやつをですねここへハンダを持ってハンダ持ったもの同士をこくっつけていくとこんなことをしますじゃあこれでちょっと後でフェーズアウトで はいじゃあこれねえっ、ー、とハンダを持ってっちゃいますよいしょまずこれを、ね、これあっ物をね物をまず温めるところからですよね物をまず温めてっていうかハンダゴテがまだ温まってませんでしたこれはね優れものハンダゴテでこのガスでね ガガスなんですよガスでこれで温めといてそれへ乗せていくと一応これでこっち側にハンダゴテが乗ったんでよいしょどうしようかえい こっち側もちょっと待っていいあ見えなくなっちゃったこうこうはいこれでこっち側をまず温めておいてハンダをね盛る方をね温めておいてそこへジュッと落とし込んでいくというとこれでね 一応半田は流れ込んだあ、いうことなんですけどあっちあっちなどっちこっちなあどっちだえいよいよ一回ね半田が持ってるんでねこんな感じでそれここへさっき予備ンダしたところを これでバッチリくっつく、ね、これでくっつくハンダする方を温めておいて、うんうんうん、そこへハンダを持っていくというのがセオリーということですじゃこれこれをちょっと一回えー、っと何メガにね28度のどこら辺のところにえー、共振してるかちょっとちょっとだけちょっと探あの探ってきますはいじゃあ今作ったやつのね共振点を探るということで ちょさっきあの作ったねこの前作ったアースマットをでまずアースを取っていきますこれをやってで今作ったアンテナをシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッとでこれが 金線のところへつないでよこんな感じでバーティカルっぽくなりますよねでパチッおお27だだいぶえー 長めになったっていうことで短縮率はもっと上がった短縮率がみもっと短くなっちゃうっていうことでちょっとこれ、えー、と1回28の4ぐらいのところに合わせちゃいます。はい、今あのー、上見てもらうと分かるんですけどタルタルだったのがピーンとなったと思うんですけどえっ、ー、とざっくりまあ15センチぐらい15センチぐらい切ったんですかねこれでねそれで合わせた周波数が シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュまあフォーンあたり g w あたりで1.2ぐらいで、えー、FM あたりでも1.5ぐらいと一応こんなところでね、調整し終わったバーシカルの4分の1ラムダのアンテナになりますこれを使って18ぐらいまでいこうということになります はい、えっと、これが、あの、昔作った、あの、やつなんですけど、これが見本になるんですけど、材、材、ものはですね、これ VP20、燃費化の VP20 に、えっと、これが M、M コネですよね。M コネが、これ、もともとは、まあ、こう、こうやって使っているやつなんですけど、これ、これがここへこう入ると。で、えっと、これを小さいやつだと温めて広げて、 ここへ刺すのもあるんですけど、まあ、うちにちょっと20しかなかったんで、えー、こうここへですね接着剤っていうか、まあ、ここの、えー、グルーガンでね物を温めて、えー、でここの中に入れといてこれを差し込んでそこで固定しちゃうという中にまあこれがここへこういうふうに固定された中へこれを差し込んで新鮮がここへ出てくるんで新線をどっかここら辺から出してやって これが出てここから出てきてるやつですよね出てきてるものがここへつながってあとぐるぐるぐるぐるっとやって適当にやって終わりにするとこれをちょっとここのここのね工程をちょっとやっちゃいますでまず、えっと、これが引っかかっちゃいけないんでここにね、えっと、出っ張りがあるんですけどここのこのこいつらねこいつらをねあのヤスリで削っちゃいますででよいしょうりゃうりゃいて で、片っぽは取れたかな取れたっぽいですよね。で、もう片方の方も。あいていてててててててなかったことにしよう。痛くない痛くない。はい、じゃあこれで、中でね、えー、これが回っても、これであの、 引っかかりがないんで適当にくるくる回ってくれるんで締め込んだ時でも大丈夫よというそういう感じになります以上ですはいあのこれはグルーガンってやつでね100均なんかでもね100均じゃないですか200円とか300円で売ってると思いますがこれをね内側へこうぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅ押し込みながらねえいえいえいえいえいえいえいえいえい えいまあ周りにたっぷりつけるって感じですねそうそうそうそうたっぷりつけといて、ええいえいえいえいえいえいえいってやっといてこれをあ固まっちゃった もうちょっと押し込もうと思ったら、ね、固まっちゃいましたでもまあこれでえー、もう動かないということで以上です。はい、えー、今あのここで見た通りねこのとあのバリはバリっていうか出っ張りがなくなったのでこれを今度ねここへこう入れてやってるちょっとご覧の通り温まった時に まっすぐ入れるのができなくて斜めになっちゃってますんでこれはちょっとご愛嬌ということであと温めればね平らになりますんでこれは後で平らにしてくださいでこの新鮮から出たやつをこれ中新鮮入ってここでこう入るんで新鮮から出たやつこの外側引っ張り出すここれですよねここのここの穴を作っちゃいますまずこの穴作っちゃいますねでこの穴を穴作る時にはねあの一番最初はねえっと 小さい穴から開けていかないとどのぐらいだろう今回今回だと今回今回に穴開ければ多分向こうまで行くと思うんですけどどうだろうよいしょ今回今回今回だから今回ねこれに穴開け 上がかなかったらどうしようかと思って危ない危ない開いてよかったんでよっこれでこれこれかなでここへこれこう <laughs> はい一応これで穴が開いたんでそれ何ミリですか 何ミリですか、ね、3.5? いやいや USA って書いてあります USA ですね、はい、3.0 <laughs> あ3ミリぐらいですねはい、はい、えー、適当ですかそこの適当です、はい、これはあの何かっていうとこいつが入るっていうそれを作ったんで、はいはい、えー、で入るは入るけどこっち来ねえな こっちこのラジペン取ってきます以上はい、じゃあ今ね、えっ、ー、と、こう、外側から、えっ、ー、と、内側へこう抜けたんで、これを、今度は、この中へね、新鮮を、ここへ、えっ、ー、と、んこれ、まあ今やらないですけど、これでね、 こでハンダ付けしてこれを引っ張ってって、えー、形にしていくそんなもんです、えー、以上ですよしじゃあこれでこれこらい。ょしゅいしゅい危ない危ない取れちゃう取れちゃう取れちゃう取れちゃうででこれをハンダすると ンダがね乗らないんだよ これね、今、ハンダメッキ持ったんで、おお落とすな。よいしょ。こっちだね、こっちこっち。 ってねえじゃんあねあの工房じゃないんで間違いなんですよこれこれこれなだったちょっと、ちょっとこれ持ってて。こ、こ、ここへ、ここへ。 っっっありがとうございますそんなもんで大丈夫私は信じているくっついていることをあくっついたあっちくっついたくっついたそれでこれをこう中へ 申請あっちかった。ダメや。あっちかった。結構ガタガタになってるから、これ大変だな。あっため、あっため直さなきゃいけない。入った。ということで、これで、いいですよね。で、これで、えー、これがここへこう。 はい入りましたな結構斜めに入りましたけどまあ入ったは入ったと <laughs> そういうことでよろしいかと思いますえっ、とこれはですね初代よりも初代よりも結構斜めについちゃったなとこれは初代でこんなもんで2代目はこれぐらいでとあ出来の悪い子供たちっていうのは可愛いもんでございますよ一応これでねここまでは完成になります であとはこれをこれと同じようにね今ここからここまで来てるんでここへ穴を開けてこれをかしめるのとあとはこの先この銅線ですよね銅線をくにゅくにゅくにゅくにゅくにゅくにゅって巻いていくっていう作業でで終わりになりますねえーとそれじゃあ次はまた次です